dami kong pagsubok dinaanan Mga salita at mga tawanan Takip tinga at hinahayaan Patuloy lang sa aking paroonan Kahit ilang beses pang lilikuyan Salamat sa aking nadadaanan Dahil sa inyo ko ay lumalabay Kaya diretso ang tingin mong pagtingin Sa positibong pansinin Kahit di sila niniwala Wala silang mapapala Basta pangarap mo Iyong ginagawa Kumayot ka, ka At lumaban sa buhay Tahakin ang paglalakbay Patungo sa ating tagumpay Salamat ang natututunan Kahit paano kumakain ka sa kahirapan Naalala ko pa nun nung nagsimula ako Bilang lang sa daliri nakakasama ko Di ako nagdalawang isip na pinagpatuloy ko to Kahit di sila naniniwala sa kakayahan ko Pero tandaan mo to wala namang perpekto Dito sa mundo wag kang magpa-apekto Dapat ikaw maging totoo lahat ng iyong Lahakin ang paglalakbay Patungo sa ating tagumpay Salamat Ama